Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde, tantos odios para curar, tanto amor descartable, escucharte a mi lado hablar. vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. 没有分。